Uh, cum te-am obișnuit, pe cursuri o să vorbesc astăzi despre a lupta împreună cu Sifu Bogdan Roșu. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să... Cu drag uh, și spor. Mulțumesc mult. Vreau să spun un insight al meu în timpul antrenamentului și apoi să te întreb pe tine ce înseamnă a lupta. Sigur cu un băiat cu care am deci, uh, făcut antrenamentul astăzi, mi-am dat seama că de ce învăț eu a lupta, de ce învăț să lupta aici la tine. Uh-huh. În timp ce făceam antrenament, mă enerva foarte tare uh, nu-l cunoșteam, mă enerva uh, ce sugestii îmi dă, apoi eu eram foarte, nu știam ce să fac, să mă las flexibilă sau să nu mă las. Așa. Și mi-am dat seama că trebuie să mă las flexibilă și apoi mi-am dat seama că de fapt noi avem niște discuții cuvinte, uh-huh. dar în spate este un limbaj non-verbal da. pe care nu-l învăț decât dacă mă las, dacă mă las influențată de, de tot ce se întâmplă aici. Și, și astfel... voie informații să treacă prin tine. Exact, și când mhm. plec de mhm. aici, eu o să fiu mult mai relaxată în conversația cu altă persoană. Da, e un concept foarte interesant, pentru că de multe ori, știi, uh, nu e vorba că neapărat te lupți cu altcineva, numai de multe ori te lupți cu tine însuți. Da, da. Da, păi mă și luptam cu mine pentru că ziceam, i-am ă, dat două sfaturi, auzi, fii că nu e așa. <laughs> și după aia m-am, observat, bine, m-am observat că mhm. stai puțin, dar eu nu sunt flexibil aici, nu am venit că știu sportul ăsta, eu nu-l știu. Uh-huh. Și Vrei să înveți. Da, da, da, da. și a lupta e cumva a învăța să comunic cu celălalt. Pentru tine ce înseamnă? Deci a lupta înseamnă să înveți să comunici cu da, celălalt? Da, asta a fost insight-ul meu astăzi, okay. că dacă învăț aici să, să mă lupt, da. Wing Chun. Uh, când zici că te luți, adică te duci să lovești pe cineva, să lupți... Să învăț să... tot procesul. Tot procesul ăsta al vostru uh-huh. de Wing mhm. Chun. Dacă îl învăț, da. atunci voi ști să... Uh, cum ești la... Cum ai tu, că nu mai, nu mai uh, trebuie să dai șapte mii de lovituri. Pur și simplu ești prezență uh-huh. și... Se spune, e foarte interesant că în arte marțiale spunem, uh, învățăm să luptăm, tocmai ca să nu mai facem. Exact. Știi? Deci ai zis foarte bine că ți-ai dat voie să intri și în genul ăla de energie, în genul ăla de prezență mm-hmm. în mhm. care trebuie să lupți sau poftim, în care trebuie să lași pe celălalt să te corecteze, să exact. te ajusteze, să-ți dai voie să exact. faci lucrul respectiv. Deci ai experiența aia, o cunoști tocmai ca să nu mai fie nevoie să stai în, uh, în direcția respectivă, știi? Nu știu cât sens are momentul ăsta pentru cine ne, ne urmărește, dar practic când te duci în partea asta de fighting, știi, a, atunci ai de fapt o alegere. Poți să alegi dacă intri pe energia respectivă sau pe o energie mai domală, mai relaxată. Exact, și asta se întâmplă cu cineva necunoscut. Eu astăzi am, mm-hmm. antrenamentul am făcut cu un tip necunoscut da, da, da. și eram, băi, știu eu mai bine ca tine, stai mm-hmm. puțin mhm. că nu e despre asta că știu eu mai bine sau el și da, da, da. îți mulțumesc foarte mult și o să continui sportul tău. Veniți la Unciun, asta e cartea pe care mi-a dăruit-o Bogdan, mulțumesc foarte mult, cărțile. Drag. La Empowerment Wing Chun este singurul club de leadership prin arte marțiale din lume, la, actual, la ora actuală, este singurul mediu în care îmbinăm beneficiile unui antrenament marțial cu tehnicile din dezvoltare personală și leadership. E o chestie deosebită și colectivul pe care l-am format aici e formidabil. Da? Ca dovadă că o avem pe Silvian aici. Mulțumesc mult! Și uh, uh, e foarte interesant că atunci când îi dai voie, nu doar, știi, sunt multe paralele pe care se pot face din antrenament. Că zici, mamă, că m-am întâlnit cu un necunoscut și el mai să fac așa și eu am zis, nu, domnule, că știu eu mai bine. Da, sunt situații în care viața te pune în situații necunoscute exact. sau care te, te scot din zona de confort și tu zici, nu, nu, că eu știu mai bine exact, cum exact. e viața mea, de ce vrei să mă mm-hmm. știi? Sau de ce vrei să mă pui în situații de genul ăsta? Dar când îți dai voie să trăiești exact. experiențele respective, fie că sunt pozitive sau negative, se extinde nu exact. doar zona de confort, confort. de confort sufletul. Da, se da, extinde da, sufletul. Da. Deci devine un om mai, mai mare dacă vrei, știi? Mulțumesc foarte mult și uh, te invit, uh, o să-ți dăm acolo un link mm-hmm. de unde poți să... Ah, nu avem linkul deocamdată, ah, deocamdată A, link se pot la de la locație de aici, o să găsiți adresa locației în da, descriere da, da. și uh, un tag cu mine. Uh, în curând o să, cartea va, fi, va putea fi comandată online și abia așteptăm. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Ciao.